せならもう忘れ去ってこのまま溶けてあの星になってしまえばいい流れ星まで の夜の少し寂しそうな空に Okay.